ассалаумағалейкум қазақ елі мен осы жолдауымды еліміздің күштік құрылымдары ішкі істер қызметкерлеріне ә, және мынау амондарға арнағым келеді қарап отырсақ осы салада істеп жүрген жігіттердің бәрі өзіміздің қаракөз қазақтың жігіттері енді менің түсінбейтінім сіздердің істеп жүрген тірліктеріңіздің көбі халыққа қарсы э, халықты қамау халықты қорқыту үркіту э, кеше жақында ғана э, дулат ағаділ бауырымыздан да айырылдық ә, оны да халық мынау күштік құрылымдардан осы қазіргі жүйеден көріп отыр енді менің түсінбейтінім ә, не үшін сіздер осы ә, заңсыздықты халыққа жасайсыздар кішкене э, халық ә, сіздерді ұрсып та жатыр жаман сөзбен балағаттап та жатыр қатты да айтып жатыр жай да айтып жатыр ақсақалдарымыз бар үлкен аналарымыз бар сонда осы сөздердің ешқайсысы сіздерге намыстарыңызға келіп бір кішкене намыстанып ә, бала шағаларыңыздың алдарыңызда кішкене ұялып ә, ондай жаттар сіздер жоқ па мен осы жағына түсінбедім әлде бұл дүниенің бәрі тек қана мансаппен ақшадан ғана тұрады деп ойлайсыздар ма ақшаға да сатылмайтын дүниелер бар ол адамның намысы ол адамның ар ұжданы біле білсеңіздер сіздер халыққа қарсы жұмыс істеп жатсыздар қарсы болғанда да заңсыз тірліктер істеп жатсыздар сіздерге бұйырып жатырған бұйрықтардың бәрі ол заңсыз оны өздеріңіз де білесіздер оны ешкім айтып қажеті жоқ бәрін өздеріңізді білесіздер заңсыз істеп жатқандарыңызды білесіздер <clears throat> енді соны біле тұра не үшін сол заңсыздыққа барасыздар әлде бұл тек қана құлқын үшін ба әлде бұл тек қана мансап үшін ба неге сол қызметті тастап тастап шығып кетпеске неге кішкене намысқа тырыспасқа мүмкін сіздер өздеріңізді жұбататын шығарсыздар елдегі тәртіпсіздікті алдын алып жатырмыз елдің ә, берекесін бұзып атқандарды бұзып атқандарға тосқауыл болып жатырмыз бұзықтарды іріткі салушыларды э, тәртіпке келтіріп жатырмыз деп өздеріңізді жұбататын шығарсыздар бірақ ол шындығында олай емес сіздер намыстан ардан аттап кетіп жатсыздар жүздерін жасырасыңдар беттерін жасырып қашасыңдар енді осы тірлік па осыны өмір сүріп жүрмін деп айтуға бола ма егер сіздердікі дұрыс болса беттеріңізді өйтіп алып қашып жасырмайтын бола жасырмайтын едіңдер осыған қарағанда өздеріңіз де білесіздер дұрыс емес тірлік істеп жүргендеріңізді ал енді осы дұрыс емес тірлікті не үшін тоқтатпайсыздар не үшін барлық қызметті креслоны мансапты тастап тастап шықпайсыздар ол намыстан адамның ар намысынан биік емес ертең бәріміз де дүниеден өтеміз ешкім креслосын арқалап алып кетпейді әңгіме қанша уақыт өмір сүргенде емес әңгіме қайтып өмір сүргенде мен осы сұрақтарға миым жетпей ақ қойды сонша сөзді естисіздер халық аузына келген сөзін айтып жатыр осының бәрі қалай әсер етпейді сіздерге мен түсінбедім осының бәрі қалай әсер етпейтініне мен түсіне алмадым осыған менің миым жетпеді ал ер адам болып кішкене намысқа тырысып намыстанып өзінің адресіне айтылып жатырған сонша ауыр сөздерге қалай шыдап жүргендеріңізге мен таңқаламын ойланыңыздар жігіттер мансап үшін тек қана дүние үшін бәрін айырбастап жіберемін десеңдер онда сіздердің қаншалықты дәрежеде екендеріңіз осыдан ақ көрінді